on va vous montrer une nouvelle fonctionnalité pour iPad. Ces fonctionnalités étaient déjà développées par IMT Lazarus pour Chromebook et Windows. Il s'agit de la transformation et le changement de l'écran de YouTube. Par exemple, à ce moment, on va voir toutes les vidéos recommandées, tous les commentaires, toute l'information comme un écran normal de YouTube. Avec IMT Lazarus, à notre plateforme, on va choisir les profils et on va choisir quel élément on va voir ou on va voir pas. Par exemple, à ce moment, on vient de cacher l'information et les vidéos recommandées à, à, à côté. À ce moment, on va voir que les vidéos sans commentaire et sans autre information qui peut faire des distractions pour les élèves euh, pendant la classe ou bien dans la réalisation d'un examen.